Saluton. Kai bon venon al nia nova Zamenhof amedito. Hodiaŭ mi volas legi cae mediti kun vi sur la vorto de Zamenhof, kiu li skribis eh, sub la uh, rolo de la redakcio de la Esperantisto en 1895. Mi estas je paĝo 209. Fakte, en tiu jaro estis grava crisu de la revuo La Esperantisto, la unua revuo en la lingvo, char multai abonantoi el Rusuio ne povis uh, renovigi la abonon. Cedo, cio estis la reago de la redaxio, tio estas Samenhof mem, Do li scrimbas hiela fino de citiu messaggio alla legantoi la ienon. Ni forte bedauras che ni devas nun mal grandigi la de nia gazeto. Ni ne havas la ebron agi alie, sed se aliai amicoi de nia fero havos la eblon cae desiron fondi alia in gazeto in crom la esperantisto, ni estos tre gioiai. Estus tre desirinde che niai amicoi exter Rusuio comenzu nun pli energie cae mem stare exerci sia in forto in ennia fero, porche pli au mal pli frue la tuta fero povu concentrigi en aliai manoi, ciam ili montrigios suffice pretigitai. Do. La messaggio odiau kiun mi proponas al vi estas tiu ni diru aliro al la do unue estis granda malfacilaĵo kaj do anstataŭ ĉesi entute la publikaĵon Zamenhof decidis malampleksi la aferon. cae pro ex exterae circunstansoi. La fero devas changigi nome havi gazeto in en esperanto, do li proponas esplori alien voion. Alternativa in voion, kiui estis, ni diru, kiu estu, ni diru, complementai al la esperantisto. Do, ci tiu lo mi estas grava, grava uh, eh, messaggio ancora actuala, sen depende de Esperanto. Do, oni havas aferon, poste circostanzoi grave changigas, oni necesas, se oni ne devas, sed reduktas reductas l'amplexon, malgrandigas l'amplexon, kai sercio salia in voion por daurigi la feron en nova manieron. Do. Mi esperas che vi fartas bone, mi fartis bone en eh, Italio, kai nun mi esas de nove en mia un tempo giardino privata giardino in Nederlando en Amsterdamo kai chi el mi daurigas ian eh, ciun tagan cun mediton cun vi kai mi tre gioios fari tion ja kai ehm um, on diri nun gis morgau kai antauen sen fine